Hallo, grüß dich und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du da bist. Und heute schauen wir uns drei kurze Schlagzeugfills an. Die sind in einen Takt eingebettet und was das bedeutet, lass uns doch gleich starten. Die kurzen bzw. sehr kurzen Schlagzeugfills, die kommen immer am Ende vom Takt, okay? Ab Zählzeit 4, denn wir spielen im Viervierteltakt. Der Groove davor, der bleibt immer gleich und ich spiele jetzt mal dieses erste Fill plus Groove vor. Die Noten sind wie immer eingeblendet. Genau. Kurz ist dieses äh, Schlagzeug deswegen, denn es war, wie du gehört hast, Abzählzeit 4, Badadam. Badadam. Genau, sehr kurzes Fill, aber eine coole Sache. Und Fill Nummer 2 klingt so mit Groove. Yeah, sehr cool. Nummer drei. Wenn du die drei geübt hast und wenn du sagst, hey, mir gefällt dieses Prinzip, dann bastel dir doch deine eigenen kurzen Schlagzeugfells und Grooves. Und das kannst du so machen, du nimmst dir einen Viervierteltakt her, okay, deiner Wahl soll schon Groove sein, schöner Schlagzeugrhythmus und du denkst dir die letzte Viertel weg. Also alles, was nach Zählzeit 3 und oder der letzten 3 E kommt, das denkst du dir einfach weg weg. Ich blende dir da mal nur ein Beispiel ein, okay? Das wäre jetzt dieser unvollständige Takt der Groove. Und jetzt nimmst du ein ähm, Pattern bzw. ein Ostinato her, das dir einfällt und das spielst du dann als Fill dazu. Zum Beispiel sowas. Das wären zwei Achtelnoten, ergibt dann eine Viertelnote. Oder vielleicht magst du auch was ganz anderes spielen. Also beispielsweise du orchestrierst, das bedeutet dann, du orchestrierst die Klänge, du verschiebst die quasi auf andere Instrumente. Genau. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Solltest du Fragen zum Video haben, stell es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich freue mich, dass du da bist und ich hoffe natürlich, dir hat dieses Video gefallen. Abonniere sehr gerne auch den Kanal und drück auf die Glocke, denn dann verpasst du kein Video mehr. Es kommen noch ganz viele zum Thema Schlagzeugspielen lernen. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns, wir hören uns und bis dann. Tschüss.